Soc l'Ignasi Llobera, però tothom em diu Nani. I em va fer molta il·lusió quan em van proposar ser el nou comissari general perquè crec molt en l'escoltisme i perquè tinc moltes ganes de treballar per ell. A l'escoltisme puc aportar il·lusió, treballar en equip, capacitat d'escoltar el que està passant a l'entitat i a l'entorn i reflexió. Hi ha molts moments bons de l'escoltisme. Potser un seria l'últim dia de ruta que fèiem amb els pioners, ens vam llevar al refugi Sant Jordi, baixàvem pels empedrats, que és al, costat d'un riu, i feia un dia fantàstic, i estàvem rient i cantant i jugant, i va venir un pioner que mai no explicava res d'ell, i va començar a obrir-se i explicar com estava a casa, com estava a l'escola, què volia ser de gran, i va ser un moment realment molt màgic. Tenim reptes per davant. Que els agrupaments tinguin el que necessiten per fer la seva tasca, com ara locals, explicar nos millor que en fora, perquè fem una tasca molt valuosa i de vegades no se'ns entén prou, i el procés d'unitat, que serveixi per fer més i millor escoltisme.